يعني العليقة بين أنا وبين القطيع تبعي العليقة عليقة روحية بتكون ما بيني وبينه يعني انت وقت اللي تفهمي ترشيدك مثل انا هلا قلت لك لايك وين بدهم ينبذوا طريقهم انا عارفين هون وهن عارفين علي يعني انا بروح طريق ادميه برد هون لا هن بيتعبوني ولا انا بتعبهم فوقت بتكوني انت في هالارتباط بينك وبين رزقك بكون هو متجاوب معك وانت بتجاوبي معه لانه هو عنده طبيعه كمان بدك تمشي حسب طبيعته يعني حسب الطبيعه اللي هو بده اياها انت بتمشي فلهالسبب هيدي بكون انه هالارتباط القوي بينك وبينه يعني بس اما اذا انت ما عندك علاقه يعني علاقتك معه جيده هو حيتعبك وانت حتتعبي منه توصل لمرحله بتقولي بدي اترك هالشغله مانيش قدها يعني هيدا الفارق يعني هيدا الشيء اللي بكون بيربطك بال يعني بيربطك بشغله انت مشيتي فيه يعني خط مثل ما بيقولوا رسم خط ومشي فيه هان انت بتبني العلاقه بينك وبين الحيوان بدك تعملي علاقه معه مثل ما بتعملي مع بني ادم مثل مع اي انسان بتلاطفي بيلاطفك بدي كريم بيجي كريم بس بده هاي بدها استيعاب يعني استيعاب تفهم علي يعني إيه؟ مش انه يعني است يعني استيعاب يعني مثل ما بيقولوا بدك تستوعب الانسان انت يعني انسان بدك تاخده قد عقله قد مفهوميته بتعطيه انت عرفت كيف يعني إيه، هلا الحيوان نفس العمليه بس انه لانه انا فيت بعمق الطرشه آه، وبرفاقه وبتبعها وعم لاحظ عليها كل شيء بصير عندي هيدا الالمين بس اما اذا راعي ما بقول لك هيدا حيويه هلا انت ربي شاب بيتك بصير خلص بيعرفك انه انت صاحبه وبيتجاوب معك كل الامور اي شيء يعني بتقني اي حيوان بس بده يفهمك وتفهم بصير هذا الارتباط اللي بينك وبينه يعني بتصير انت معلق فيه وهو كمان بيعرفك بصير مثل ما بدك بيمشي كمان Oh.